Onde eu viajo, onde eu vou, às vezes as pessoas assim, me perguntam, Henrique, por que você viaja tanto? Por que você se mete tanto em evento? E eu nunca tive uma resposta clara, direta e objetiva para isso. Mas hoje, chegando na Rupai Brasil, aqui em São José dos Campos, eu encontrei essa resposta e o amigo Glória vai mostrar para vocês. Após é, começar um, um, um, um tratamento antidepressivo por conta própria, porque eu era motorista de caminhão, motorista carreteiro e contraí DPOC nível 4, muito grave, e fui aposentado precocemente. Tive dois anos de depressão, fiquei muito pesado, comecei a sofrer muito por causa da doença, até que eu resolvi reagir. E a reação foi através da internet e tentando procurar alguma coisa de útil para fazer. O que eu consegui encontrar de útil para fazer foi além de ficar no Facebook e essas outras coisas tantas, estudar, procurar é, me alimentar de alguma forma também, para mim não estava com medo até do Alzheimer. E <clears throat> através dessa procura eu comecei a estudar uma coisa ou outra, estudei Java, tudo que eu encontrava graciosamente na internet até que eu cheguei no grupo de Python. E através dessa conversa, dessa interação, interação com eles, eu estou aprendendo Python. Python é uma, uma, uma, é uma ciência da programação bem interessante, bem pegajosa. E através do Python eu conheci Raspberry, Arduino. Hoje eu estudo Arduino, estudo Raspberry. E acabou que eu vim aqui para mim dar eh, pessoalmente esse depoimento para o Henrique Basso, para o Eric Deck, conhecer Fernando Massanor, esse pessoal que está por aqui. Através da boa vontade desses, desses, desse pessoal que se propõe a ensinar graciosamente e a incentivar outras pessoas a estudarem, a correr atrás, eu me reencontrei com a idade que eu tenho, já um aposentado por invalidez, a ter uma perspectiva de vida e ter uma razão muito séria para continuar vivendo, estudando e progredindo.